好的，大家好，我是杨老师。现在我们正在进行 HSK 四级考前辅导课程。那这个课程呢，可以帮助大家复习和准备考试，可以帮助大家在考试的时候获得更好的成绩。现在我们正在学习的是听力的第一个部分，也就是判断对错题。你可以看到一个句子。 可以听到三到六个句子，然后你要判断这个句子是对的还是错的。那在前边呢，老师已经给同学们介绍了我们在看句子的时候要注意看什么。那现在呢，我们要学习的是在做听力考试的时候呢，可能会有几种情况出现。那 我们来看一下，第一种情况就是我们会听到差不多一样的句子，在 HSK 四级听力考试里边呢，我们会常常听到差不多一样的句子，或者在阅读的部分，有时候也会看到差不多一样的句子，因为四级考试不是特别难。 那大概有百分之二十的句子是你可以听到差不多一样的，啊，那如果你听到了，你就选择就可以了。我们现在来先看一下第一个句子，他说：“幸福是件很简单的事情。”那么看到这个句子，我要问大家，最重要的 keywords 是什么呢？那就是啊，幸福。 是还是不是简单的事情？那么大家要注意了，我们看到这个句子就应该知道最重要的 key words 是什么。这个也是我们在听的时候注意的信息啊。如果你知道这个句子，你先读一下，你知道我应该听什么，那在听的时候，你肯定就可以很快的听到。 你要的那个信息，这个是非常重要的。那在前边呢，老师已经给大家介绍了几种 keywords，也跟大家一起做了练习。那在这儿的时候，我希望大家也可以用一样的方法去做这个准备。那现在呢，我们来听一下第一个题目，是还是不是？ 幸福其实很简单，我觉得一天的工作结束后，洗个热水澡，然后躺在床上看看书，听听音乐，就很幸福。幸福是件很简单的事情。嗯，好的。那么大家听到了这些句子以后，会发现只有一个句子是最重要的 key sentence。 而且这个句子和我们这个句子其实差不多。他说“幸幸福其实很简单啊”，那差不多一样，当然答案就是对的。好，那现在呢，我们再来看一下第二个句子。第二个句子是那家杂志社在招人。好。 那我们看到了这个句子以后，我们要知道它最重要的内容是什么？是在招人，还是打算，还是已经招了？那么他是在招人吗？还是在招什么？还是在做什么？那么这个是我们最需要去听的信息。我们来听一下，我们可不可以听到最重要的信息在哪里呢？ 九。昨天我在报纸上看见一家杂志社在招聘高级翻译，要硕士，给出的条件还不错。你要不要去试一试？那家杂志社在招人。好，那大家听到了这么多句子以后，你有没有听到一个？ 差不多一样的句子呢，我相信很多同学啊，所有同学都可以听到一个非常有用的句子。我们来一起看一下，啊，就是杂志社在招聘高级翻译。那在招人和招高级翻译是一样的意思。那你做对了吗？这两个句子都是对的。 而且我们在听的时候会发现，这两个句子都在这个很多句子的前边。你只要听到那个句子后边的就已经不重要了，你可以不听了。啊，这个就是我们在汉语水平考试 HSK 四级里边常常会有的一种情况，就是差不多一样的句子啊。那这个呢，大家要注意一下。 你只要听到了差不多一样的，那你就选择对，或者是你就选择那个就可以了啊，因为这样的情况还是比较多的。好，那这是第一种情况，差不多一样的句子。那然后我们再来看一下，有的时候呢不一样的句子，但是呢它有啊这个一样的意思，不一样的说法啊。 意思是一样的，但是说法是不一样的啊。比如说，我们前边给大家介绍过的“阳光多好啊，很暖和”，然后呢，答案是天气不错。那像这样的东西，我们同学们在听的时候一定要注意。当然了，在你学习的时候也一定要注意一下。那么，我们现在来看一下第一个。 今天是阴天，那我们要注意，看到这个句子的时候，我们要知道是阴天还是不是阴天，是我们要听的最重要的信息。那到底是还是不是呢？我们一起来听一下。十，今天天气真好，雨停了，太阳出来了。 虽然在刮风，但是一点儿也不冷，非常适合去爬山。今天是阴天。好的，那同学们，今天是阴天吗？还是不是阴天呢？大家来想一想啊，你听到了什么？然后你可以判断出来啊，没有听到“阴天”这个词，也没有听到“听到晴天”这个词。 但是你听到了一个非常重要的句子，那就是太阳出来了。那太阳出来了是阴天吗？不是阴天，所以呢，这个句子应该是错的。好的，大家要注意了。第二个句子，年轻人比较喜欢流行音乐。年轻人比较喜欢。 流行音乐，他是喜欢呢，还是不喜欢呢？是喜欢流行呢，还是喜欢别的音乐呢？我们一起来听一下。好的，九，流行音乐在年轻人中比较受欢迎，它是流行文化的一部分，能够反映人们对当时社会的一些看法。 年轻人比较喜欢流行音乐。好的，那同学们没有听到喜欢还是不喜欢？那么你能不能判断出来这个句子是对还是错呢？我相信很多同学可以判断。为什么呀？因为我们听到了比较受欢迎。那受欢迎的意思是大家都喜欢。 所以这个句子是对的。那么我们可以知道，你看没有听到完全一样的句子，没有听到差不多一样的句子，但是听到了啊一样的意思，但是不一样的说法。那这样的句子，同学们要注意了。这个在四级里边，HSK 四级里边是最多的啊。那我们刚才说的那种。 差不多一样的句子，可能只有百分之二十。那这种的可能要有到百分之四到百分之六十四十到六十，是非常非常多的。那这样的情况，大家要特别的注意。就是说，你看他给你的是阴天，但是你听到的是太阳出来了，所以你要稍微想一想，这个对还是不对？ 那喜欢和受欢迎意思是差不多的，那这样的意思你都知道了吗？学习的时候你要注意哦。所以这个是一样的意思，不一样的说法。那现在我们再来看一下，有的时候你听到的是相反的，完全 opposite 的意思。好，我们来听一下啊，刚才我们已经做过这个这个题目了。 做计划当然要仔细，或者当然要详细。刚才我们已经听过了这个，我们可以再来听一下。三，不管做什么事情，提前做计划总是好的。每一步应该做什么，怎么做，不用安排的特别详细，但必须有一个大概的想法。 做计划当然要很详细。好，那么他说了不用安排的很详细，那当然要和不用意思是相反的，所以是错的。这个我们刚才已经看过了。那我们看一下这一个，那位作者大学刚毕业，他刚毕业意思是已经毕业了。 那这个时候你要去听的是他真的毕业了还是没毕业呢？你要去听一下。好，六。我早就听说这本小说的作者很有名，昨天在报纸上看到一篇关于他的报道，才知道他竟然是一位在校大学生，没想到。 他那么年轻，真让人羡慕。那位作者大学刚毕业，那同学们，他毕业了还是没毕业呢？你听到前边很多都是没有用的信息，后边有一句，没想到他是在校大学生。那在校大学生毕业了吗？ 没毕业，所以答案是错的啊！所以呢，这样的情况，它会给你不一样的词，或者是完全相反的意思，那答案一定是错的。这样的情况也非常非常多，大家要注意一下。好，那有的时候我们听一个句子或者两个句子都没有办法判断答案应该是对。 还是应该是错。我们需要 summarize，我们需要总结。那这个时候呢，我们就需要多去听一听，多去想一想。我们现在来看一下这个题目：房间已经打扫干净了。那我们看到了已经 already，那你就要去想这个是 keywords，所以你要去听的是它已经。 打扫干净了还是没有打扫干净？好，我们来听一下。八，刚刚搬完家，还没来得及收拾，房间里挺乱的。你随便找个地方坐吧，我去给你拿瓶饮料。房间已经打扫干净了。 好的，那么同学们能不能判断出来打扫干净了还是还没打扫干净呢？那我们可能已经听到了，刚刚搬完家，还没来得及收拾，房间挺乱的。那这个就是没有打扫干净，因为没来得及收拾，很乱。 意思是没有打扫干净，那需要你去 summarize，需要你去想一想了。那我们来看一下第二个，他想找个合适的会议室，他想找一个 suitable 的会议室，那是不是要找会合适的会议室呢？我们来听一下六。 这个会议室太小，座位不够，恐怕得换个大一点的。你一会儿去问问旁边那个大会议室，星期六有没有人用？他想找个合适的会议室。那么，同学们听完了以后，你的回答是什么？ 你的回答是对还是错呢？那现在我们一起来看答案。第一个，我们听到了没来得及收拾和乱，所以答案是错的，他还没有打扫干净。那最后一个是，他说呢，这个会议室太小了，要换一个大一点儿的。 那这个一定是他要在找合适的会议室，因为他觉得现在的这个有问题。那么在这里呢，我们要提醒同学们啊，太什么什么了呢，常常是不太好的啊。什么一点儿啊，意思是啊，我要一个 better one。比如说，如果你这个不能够记住的话呢，我给大家两个例子，大家就可以记住了。那。 第一个例子是，我去买衣服，我问服务员这件衣服多少钱，他说这件衣服五百块。那如果是你，你会说什么？太贵了，便宜一点儿吧。所以太贵了是我不不喜欢的，便宜一点儿是 I want cheaper price。所以这个是我要的，对吗？ 啊，这个大家要记住。那另外一种情况是，我坐出租车，我打车啊，出租车的师傅他开的非常快，我觉得有点不舒服。那我跟师傅说：“师傅，你太快了，怎么样？慢一点儿吧。”那这个时候大家也知道，太快了我不喜欢，慢一点儿吧是我要的。 Slower, please，对吗？所以呢，大家要记住这两个句子，你就记住了这个一点儿的什么一点儿的这种用法。那当然，以后你在做书写、在做 writing 的时候也会有帮助啊。那么像这样的句子，大家很难听一个句子就能听出来答案。 你需要想一想两个句子或者三个句子，帮着你一起去 summarize。那这样的问题是有一点点难的，所以这样的问题大家可以啊多一点时间去想一想。好的，那我们现在再来看，还有一种情况是，句子里边说了什么，但是文章里边完全没有提这件事情，我根本没有听到。 跟这个有关系的内容，那句子当然应该是错的。我们来听一下，第一个句子，我们先看一看，儿子正在写作业。儿子在写作业吗？儿子正在写作业，还是已经写完了？还是说他正在做什么呢？这个我们不知道，所以我们要去听一下儿子怎么样。五。 知道你今天回家，儿子一直吵着说要等你回来，怎么也不愿意去睡觉，结果实在太困了，在沙发上就睡着了。儿子正在写作业。我们听了以后发现，在这些句子里边没有写作业。 也没有跟写作业有关系的词，那么这个句子就是错的，因为没说，那就是不对的。好，那现在我们来看一下第二个，王教授脾气很大，a big temper，非常容易生气。那我们来听一下，是很大呢，还是不大呢？我们来注意听。 五，三十七岁的王教授，在我们学校很有名，不但会三种语言，而且会写小说，各方面都很优秀。王教授脾气很大。嗯，我们听到了很多的内容，但是没有说他的脾气怎么样，他爱生气。 还是很温柔都没有，那这个句子也是错的。那我们看一下，那儿子的这个题目，听到的很吵，很困，睡着了，在沙发上睡着了，没有替他写作业，那错。那王教授有名，会三种语言，写小说非常优秀，但是脾气怎么样呢？没有说，那错啊。 所以在听文听这个听力考试的时候呢，你有可能会遇到这样的情况：文章里没有说到这些事情，那当然就是错的。好的，那现在呢是我们已经给大家介绍了，在你做听力考试的第一部分的时候可能会遇到的几种情况。 那一种情况是文章里根本没有说，那这种情况比较少，但是是有的。那一种是文章里边需要你 summarize，这样的情况是比较难的，可能会有两一到两个题是这样的。那更多的是啊意思相反的，正是 opposite，或者是它的是一样的意思，但是不一样的说法。 这些可能会有五六个，那最后一种就是特别简单的，差不多一样的句子。那如果这样的句子，肯定是听到什么就选择就可以了啊。这是我们在做听力考试第一部分的时候呢，会遇到的几种情况。我希望是大家不管遇到什么样的情况，都可以。 通过去看这个句子，去 analyze 分析这个句子，然后呢，从你听到的句子里边找到答案。因为我们知道啊，你在听的时候会听到三到六句，但是这三到六句里面只有一个句子或者两个句子是有用的啊，是有用的 information 信息。 所以，如果你先看一看，你 analyze 一下 keywords 是什么，然后你应该可以很快的去听到你要的信息啊。这个是非常非常有用的办法。那么，同学们在听的时候，如果你听到了五个句子里面有一个句子没有听懂，所以那个时候呢，大家一定不要担心，不要紧张。 因为有的同学跟我说：“老师，我听的时候一紧张，后边全都听不了了。我只要遇到一个句子听不懂，我后边都没有办法再听了。”但是我要告诉大家，你不要紧张，不要着急。如果一个句子听不懂，没关系，别的句子一定可以告诉你答案。好的，那这个就是我们听力考试的啊一个部分的内容，就是。 我们有哪几种情况？那后边呢？老师会给大家去讲一些意思差不多的词和意思完全不一样的词。那我们一起来学习一下。这样的话呢，在听力考试的时候，我相信你一定可以做得更好。当然，这个意思差不多的词和意思不一样的词，对听力、对阅读、对书写都是。 非常有帮助的，我希望同学们呢可以能够认真的去学习。好的，那我们先休息一下吧。